Raz na jakiś czas potrzebujesz wymienić złotówki na euro, dolary czy franki. Polecam walutomat, gdzie zrobisz to przez internet na warunkach dużo lepszych niż w banku. Na początek rejestracja, podanie numeru konta, gdzie po wymianie bez prowizji trafi waluta. A potem wpłacam do walutomatu złotówki. Szczegóły przelewu podaję takie jak w instrukcji z portalu. W dni powszednie wpłata jest w ciągu pół godziny na moim pulpicie walutomatu. Wtedy składam polecenie wymiany. Albo po samodzielnie ustalonym kursie, albo dopasowuję do aktualnych ofert. Zapłacę za to tylko 0,2% prowizji. Jeśli wybrałem aktualne oferty, to zlecenie jest realizowane natychmiast. Potem wypłata waluty i w przypadku mojego banku bez prowizji w pół godziny mam na koncie euro. Ja mam konto prywatne, ale możesz też założyć firmowe i dostawać od walutomatu faktury VAT. Zatem zamiast przepłacać na bankowych spreadach, możesz korzystnie wymieniać walutę przez walutomat.pl.